आज की कहानी का नाम है भगवान विष्णु विष्णु ब्रह्मांड के संरक्षक माने जाते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव मिलकर त्रिदेव कहलाते हैं विष्णु को चार पूजा वाला और गुलाबी कमल पर आसीन दिखाया जाता है उनके एक हाथ में शंख रहता है जो पवित्र ध्वनि ओम का प्रतीक है उनके दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र रहता है जो समय के चक्र तथा नेक जीवन जीने की याद दिलाता है तीसरे हाथ में कमल रहता है जो गौरवशाली अस्तित्व का सूचक है उनके चौथे हाथ में गदा रहती है बहुत तेज गति से उड़ने वाला गरुण उनका वाहन है उन्हें अधिकतर अपने निवास शेष सागर में कुंडली मारे शेष नाग पर आराम करते दिखाया जाता है देवी लक्ष्मी उनकी पत्नी है माना जाता है कि विष्णु के दस अवतार हैं जिनमें सबसे अधिक लोकप्रिय राम और कृष्ण हुए हैं विष्णु को अपना दसवां अवतार अभी लेना है उनका दसवा तब होगा जब दुनिया में अधर्म पूरी तरह से बढ़ जाएगा ओम भगवती वासुदेव नमा प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए थैंक यू